nyanyi lepas kendali Aku tertawa menahan Rintihan jerit hati Aku tersenyum menipu diri dan ku paksakan untuk tetap bernyanyi Yeah. tertampar, aku tertampar Melihat di bumi menjadi dayung non pribumi terdampar, aku terdampar Di labuan non pribumi yang seakan meraja di abis. hari-hari demi upah akan terus mengabdi Demi anak istri kami Demi keluarga kami Demi sesuap nasi Demi sesuap nasi Demi sesuap nasi tanpa melihat menjadi non aku terdampar aku terdampar Labuan non pribumi yang seakan merajati abdi pribumi aku menjalan aku menjalan bertahan dan terus demi upah hari-hari demi upah hari-hari demi upah hari-hari demi upah hari-hari peduli Bergelut dengan keringat dan kaki Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati yang menjadi kulit